Salve nossos ancestrais! Bum baba bum bumba, bum bum toque dos ancestrais. Bum bum baba bum toque da alma. Bum bum baba bum bumba, bum toque do fogo sagrado. Bumbumbaba, bum baba bum bum ba, bum baba bum bum ba, bum baba bum ba, toque dos ancestrais. Bum bum baba bum bum ba, bum baba bum bum ba, bum baba bum bum ba, toque da alma. bum baba bum bum ba, bum baba bum bum ba, toque do fogo sagrado. Bum bum baba bum bum ba, bum baba bum bum ba, toque da terra, das águas e da